Seluruh pemeran drama Penthouse telah menyelesaikan syuting mereka pada tanggal 30 Agustus kemarin. Hal ini berarti seluruh scene dalam drama Penthouse telah selesai dan dalam tahap pengeditan untuk penayangan dua episode terakhir drama Penthouse. Seperti yang banyak diberitakan sebelumnya, drama Penthouse akan mengakhiri perjalanannya pada tanggal 10 September tahun 2021 dengan penayangan episode 14 sebagai episode terakhir. Setelah penayangan episode 14 tersebut, drama Penthouse akan resmi berakhir dan hanya akan tersisa sebagai sebuah kenangan saja untuk para penonton, pemain dan kru yang bekerja. Dalam beberapa foto yang tersebar terlihat para pemain drama Penthouse telah menyelesaikan proses syuting dan merayakannya dengan beberapa kru drama Penthouse. Berikut ada beberapa foto yang menunjukkan jika para pemain drama Penthouse telah menyelesaikan syutingnya. Meskipun drama Penthouse hampir tamat, namun tetap saja drama Penthouse ini masih menyisakan misteri yang membuat penonton penasaran. Bahkan ujung cerita dari drama Penthouse ini masih belum bisa tertebak karena pasti akan ada plot twist yang membagongkan.